大家好，又系我 Coach 灰啦。誒，咁今日咧就想講呢個誒射波嘅力量，因為大部分咧其實會 send message 問我咧嘅問題嘅咧，都係話啊唔夠力。咁其實大部分人嘅唔夠力咧，其實個共通點咧都係一個係咩咧？就係中前。其實一個中前嘅動作咧，就其實就絕對係限制咗你射波嗰個力量。點解咧？嗱。 诶，之前讲过啦，射波系由下向上嘅，系咪？好啦，当你由下向上嘅时候，中前就正正令到你嘅力量冇咗。嗱，睇一次，大部分人攞波嘅时候咧系咁样嘅。OK，尤其佢系点咧？贴肚啦，轻微中前啦。如果你打环睇嘅话，你就见到啦个身系中前啦，脚重点，脚喺你下边。 其實呢個已經係一個中前嘅一個一個一個誒主要嘅 sign 嚟嘅，即係話俾你聽，你係中緊前。O K，你中前嘅時候，你會點啊？O K，第一你要射波嘅話咧，你會喐條腰拉後，因為你中前啊嘛，你要平衡翻，你會變成咁噶啦。O K，咁冇問題，你即係一個 two motion shot 啫。但係你如果要咁嘅話咧，基本上你要一個好強嘅腕力，強如係邊個咧？例如立邦啊、Michael Jordan 啊、Kobe Bryant 啊，一個好強嘅腕力。 拉翻去佢，令到佢入波。OK，two motion 冇问题嘅。所以咧，有啲人问我咧，诶，我可唔可以诶做翻 two motion？冇问题，但系你要有一个几好嘅诶飞下 w e 量。点解要飞下 w 啊？因为当你由后拉前嘅时候咧，OK，你个抛物线会好平。咁所以你见到啱啱我举例嗰几个咧，佢都必须要飞下 weight 啊，令到条抛物线向翻高。明唔明白？你要 two motion。 請你飛啊！位 o k 咁如果你要 One Motion 嘅話，好似 Curry 嗰啲咁啊，或者 K. Thompson 咁嘅話，你應該要點做？第一樣嘢，你唔可以俾自己中前，腳唔係喺你下面，應該喺你前面。OK。咁你而家咧喺側邊睇咧，你先會見到咧，其實我個身體係正中間。OK。好啦，第二樣嘢，我哋射波嘅力量全部，我夠膽話係全部向上嘅力量，襟含直腳。 向下 confirm 你個手腕，两个力，OK，手唔使刻意地用力嘅，手力用得越少，你越会准确。OK，记住一样嘢，第一样嘢，直，身系直嘅，因为当你个身直嘅时候咧，OK，唔中前啦，直嘅话咧，你跳嘅时候，所有嘅力咧，尤其你条腰一定要直。嗱，其实我哋射波条腰要落噶 o k 即系咁，跳，唔用手跳。 你可以咁練習嘅跳，唔用手跳，跳，OK，調腰一定係直嘅。當你條腰直嘅時間，所有腳嘅力量咧就會傳遞上去你嘅手度嘅，OK。咁啊變相咧，你唔使力射波啦。基本上你淨係用個手腕力控制翻個波，OK。跳，手腕控制佢向上嘅係靠只腳，向下嘅靠手腕。 OK，再睇一次，基本上就系咁简单，唔使力嘅。你见过直情射波唔使力嘅？OK，好啦，咁跟住另外一样嘢就系嗱，身要直啦，要摇落啦，同埋最紧要一样就系，当你射波嘅时候，其实咧，你个手踭咧吓，我都就真系好多人都咁讲，要九十度啦。呢度系冇可能九十度，点解咧？记住呢度系要向上，一定系高过九十度。 向上嘅，点解要咁咧？第一样嘢，好啦，上次讲过我哋用掌骨去控制个波噶嘛。假设你用手腕射，OK，而家我只手掌骨感情线嘅掌骨啦，OK，掂喺白色位置，OK，好啦。当你如果呢度系九十度的话，你攞个波其实就系攞呢一度，OK，你个波其实根本系喺一落碗咧，只会向前嘅啫。即系如果嗱。 如果我係平嘅話，我落碗，我只係向前去射一個波嘅。OK，好啦，當你升高，即是上半咬後呢度啊，上半咬。OK，我哋上半咬後之後咧，你會發覺咧，你個掌骨位咧，掂個波呢一點咧，會變成正中間。而當埋你只右腳喺前，記住喺前。 你個波應該正正就喺只腳嘅上面，成為一條直線。OK，咁只腳有幾多嘅力量？只要你條腰直，你條腰唔好亂，唔好唔好亦都唔好扭。你只腳用幾多，佢就有幾多上咗隻手度。你見我啱啱輕輕一摁咧，就已經係咁大力嘅。所以嗱，唔係我特別大力啊，記住。你只要條腰落嗱，睇住跳，OK，跳，往起㗎。 跳跳就系咁大力嘅啫，射个波。OK，好啦，射一球。跳，明唔明白，再嚟喎。跳唔使力嘅，就系靠就系靠跳同手腕向上靠跳，落嚟靠手腕。OK，跳，明唔明白，再嚟跳要直嘅。 净系靠手腕同埋诶嗰条腰，你会发觉咧射波其实就系咁简单，落腰跳，而且你亦都会稳定好多。OK，唔好用手力，靠只脚嚟炒下呢球。明唔明白？就算再远啲，呢个位你都系靠跳，明唔明白？都系靠跳嘅啫，唔使诶，记住唔系用手。 好大力咁推出去，記住手力用得越少，用得越細，腳力用多啲，向上跳，落碗，控制翻個 p o w e r 另外咧，我哋射波之前攞波嘅準備動作咧，有好多人都係誒好錯嘅一樣嘢啦。第一樣嘢，佢哋攞波嗱，咁樣看似冇問題啊，但係睇住喺側邊嘅時候咧，呢個踭咧黐住咗喺個身嗰度。 嗱，記住，我哋射波嘅話咧，如果喺側邊睇嘅話咧，波永遠嗱個踭永遠都係離開嘅，一定會離開呢一個身體嘅。點解咁講咧？嗱，當你離開咗之後，OK，你離開咗之後，你個胸肌同膊頭向翻上，你射波嘅力量順好多嘅。但係當你夾住個踭喺身體呢一 part，OK，其實你見到咧，你個胸肌。 上胸啦，同前膊咧拉平咗咧，其實你用唔到力嘅咁樣，你會 lock 住咗，成日叫住咗就係咁解啦。記住，我哋我哋誒我哋去射波咧，個加拿大咧 OK，拎出嚟。記住個手踭永遠喺個肚前邊。另外拎波亦都係一個好重點。好多人咧拎個波咧喺呢度拎嘅。OK，咁嗱。 假设你射波啊，我当唔好高啊，喺你额头位置啊，好多人喺个额头射噶嘛，OK。你个距离就系咁长啊，OK。咁点解你接波嘅时候唔喺心口咧？OK，接心口，你射波距离就系咁短，OK。第一次接射系咁短嘅啫，OK，就系咁短咯。你如果你觉得有好多球员问我点样射波快啲？ 你第一樣嘢，你個波唔好擺咁下先啦。你擺咁下，你抽上嚟都耐啦。另外距離人哋你要打你，defence 亦都較易。諗下我攞住個波，係咪我咁就射咗個波啦？短幾多啊？嗰個距離咧咁多呢度啫喎。OK 同呢度喎距離爭咁遠，咁點解快？咪就係咁解咯。你動作第一樣嘢點樣可以再快啲、短啲咯？距離短啲。 接波前坐低，OK，交球波，catch and shoot，接就系咁快噶啦，唔系特别快，唔使特别加速你个动作，你只要 cut 走你啲动作，明唔明白？接 cut 走佢就系得咁多，全部啲嘢 ready 晒噶啦，OK，咁啊呢一 part 就系讲诶个波嗰个诶攞波嘅时喺边度，令你更加大力同埋真系嘅，你当你个踭黐住咗喺度。 射唔到波噶，好辛苦你都射唔到，亦都会中前，明唔明白？记住个叉拎出嚟，OK，个叉记住拎出嚟，我哋喺度接波，OK，咁样都接到波嘅，OK，咁都接到波嘅，射噶啦，明唔明白？O 唔 OK？记住今日个重点系腰直向上跳，波向上嘅力量靠只脚，向下嘅力量靠手腕。 有冇问题？OK，咁啊，希望今日呢个咧可以解决到你哋射唔到三分问题。记住，如果你唔系小学生咧，你冇可能射唔到三分。射波系一个减法嚟嘅，系你太大力啦，太大力，所以我要用一个射法去收翻个力。记住，记住呢样嘢。OK，你冇可能唔够力，因为你只要双手一推，你就一定系到框嘅。 冇可能射唔入嘅，OK，用下你只腳，記住係跳，唔係韌，OK，嗱好多人射波係咁噶，企直，韌，OK，呢個淨係靠小腿力，呢個唔係跳，呢個叫韌，或者叫我我直程叫韌，o k 我哋係記住係跳，跳，OK，跳同手腕。 好老噶啦，卅幾 <laughs> 歲，我冇做啲冇 keep 嘅，點解都會即係其實射波真係咁柔軟，唔使咁用力嘅。希望你記住第一樣嘢，腰要直。OK，直嘅，直腰，直腰，手腕。OK，有冇問題？好，咁啊，今日就係咁啦。OK，咁我哋下次再繼續。有問題嘅話，你可以誒 send 去我誒 Facebook 嘅 page 啦，咁有人亦都會 send 去 Instagram 啦。 咁啊，你有問題就 send 片俾我你嚟問我之前啊，唔該，拍定條片，你唔好問啊，點解我射唔到三分咧？我唔知嘅，我算唔到出嚟嘅。 <laughs> OK，唔該晒你。咁好啦，咁啊，下次又嚟啦。OK，今日完，好大力嘅。